Muchas veces me preguntan cuál es el material más caro y cómo yo puedo bajar el costo en la construcción. Soy el arquitecto Calderón, soy especialista en diseño y construcción de casas modernas y económicas aquí en República Dominicana. Pueden dejar su mensaje en nuestro canal de YouTube. También me pueden inscribir ahora a nuestro WhatsApp. Se pueden suscribir y prender la campanita. Siempre se ha sabido que el material más caro en toda construcción es el acero por su condición estructural, por su condición química, el costo de la fabricación es bien alto, porque tiene que garantizar ciertos reglamentos, entre ellos el número uno, la seguridad, el número dos, que pueda conservarse durante los años, durante el tiempo, ¿ok? Entonces, normalmente el acero es el que recibe la carga de la edificación, ya sea de un segundo piso que se traspasa a un primer piso, y luego ese peso se traspasa al suelo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para distribuir la casa de manera que el peso que baja del segundo piso y se comunica al, suelo se distribuya de manera uniforme, simétricamente? Y con esto logramos que la cantidad de acero en la casa baje. Entonces, si por un tema de diseño podamos, podemos lograr que el volumen de material de acero baje, pues va a bajar radicalmente el costo de la construcción. ¿Sí? Entonces, de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo podemos lograr eso? Teniendo en cuenta de que la casa debe tener un concepto abierto, debe tener una distribución con medidas estándar, ¿ok? De manera que funcione, que funcione la cocina, que funcione la sala, que funcionen los baños, ¿ok? Y todos estos ambientes todas estas áreas, colocarlo, distribuirlo en el terreno con una orientación al sol y a los vientos. Entonces, con estos diferentes ítems vamos a ir organizando el proyecto de manera que cumpla, número uno, con bajar el costo de la construcción. Número dos, que va a la par con el tema de la seguridad. Y número tres, que funcione de acuerdo a las necesidades que tenemos, tratando de aprovechar ese terreno al 100%. Vamos a ver un esquema ahora de cómo es que funciona todo lo que estoy explicando para que lo puedan ver más gráficamente. Yo les decía que en este plano estructural lo que hacemos es que depende de la carga que tenga la casa, Vamos a necesitar una cantidad de acero. Esa cantidad de acero se va a traducir en una barra comercial que pueden ser de media, que puede ser de un octavo, dependiendo del punto de apoyo, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la estructura. Si se fijan en un plano normal, como ustedes lo ven aquí, en esta casa nos estamos refiriendo a este punto de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más nosotros podamos hacer una distribución simétrica de la estructura, pues las cargas van a estar normalmente más equilibradas y por ende vamos a tener que usar menos cantidad de acero. Al bajar el acero, pues lógicamente vamos a bajar el costo de la construcción, que es lo que estamos buscando. Al momento de ir a, implantar, pues podemos lograr eso. Eso por un lado. Por otro lado, también la distribución del acero como tal va a tener una separación. porque esa, esa separación normalmente de 15, 20, 25, a veces en algunos casos 5 y 10. Normalmente cuando el peso de la casa baja, pues esta separación entre acero y acero es más grande. Al ser más grande en un lapso largo de 5 metros, pues en vez de tener 30, podemos tener 25. Eso multiplicado por toda un área de la construcción, por todos los puntos de apoyo, pues sí genera un gran número. ¿Me van siguiendo? Este tipo de cosas, en, una viga muy puntual o una columna, no se definen tanto. Pero cuando llevamos este concepto a todo un proyecto, ese número sí lo podemos bajar. Entonces, es una estrategia muy simple que nos ayuda a nosotros a poder tener la misma casa, pero con un mejor costo. Aquí no estamos hablando de bajar el nivel de calidad de la casa. No estamos hablando de bajar el nivel de resistencia de la casa, ni mucho menos bajar el nivel de seguridad de la casa. Es poder tener la misma casa, el mismo nivel de dignidad, pero con un menor costo, tomando decisiones de diseño que son fundamentales para que esto pueda ocurrir. Porque ¿qué pasaría en el otro caso? En el otro caso, si no distribuimos la casa, si en, si en el plan 1 no distribuimos la casa de una manera adecuada, pues lógicamente vamos a tener unos puntos de apoyo, ¿ok? Desordenados, asimétricos, y esto va a generar que en estos puntos, principalmente en estos puntos de conexión, tengamos que colocar lo que se llaman refuerzos. Hay otro detalle que también nos ayuda mucho a bajar lo que es el peso de la casa. Normalmente las casas guardan una relación entre la distribución del primer nivel con el segundo nivel. Si en esa relación de espacios los muros del segundo nivel no coinciden con la mayoría de los muros del primer nivel, normalmente esa casa se va a tener que hacer un diseño estructural que tenga refuerzo. Cuando yo hablo de refuerzo es un diseño estructural que va a necesitar más acero de lo normal, más acero de la cantidad estándar para poder tener la resistencia adecuada que hace ese momento, ese corte en un punto de apoyo vacío, o sea, en un punto de apoyo donde un muro no hay abajo. Entonces, sabiendo que no todos los muros del primer nivel van a tener una responsabilidad estructural, no todos los muros van a cargar material, pues tenemos que nosotros definir cómo, cuáles son los que realmente cargan peso y sobre esos muros tratar de distribuir la casa en el segundo nivel, de manera que esos ejes estructurales sean los más lógicos y razonables posibles sin descuidar la dignidad espacial de la casa, sin descuidar que la distribución funcione. O sea, no es que vamos a poner una columna en medio de un pasillo, ¿ok? Ni vamos a poner una viga a la mitad de una habitación, ¿ok? Son cosas que deben de ir de la mano, en orden, con una lógica de distribución arquitectónica para que realmente funcione. Porque no se justifica, y realmente no se justifica, que por el bajar el tema del costo del acero, del volumen de acero, pues entonces la casa no funcione. Entonces la casa tenga problemas de circulación. O entonces la casa tengamos que destruir muros porque las cosas no, porque una cama no entra, O porque la bomba de agua coincide con una tubería, o porque la distribución eléctrica choca con la parte estructural. Tenemos que buscar, El concepto adecuado para que esa distribución sea una distribución perfecta una atribución que tomó en cuenta todos estos elementos que son fundamentales para el momento de construir. Esto ayuda mucho también porque si sumamos eh, que podemos bajar el costo a través del acero y también podemos bajar el costo haciendo una distribución que elimine los pasillos, ya que los pasillos normalmente son metros cuadrados que generan dinero y que realmente no tienen ninguna función. ¿ok? Ahí podemos ir logrando lo, optimizar ese plan, esa distribución al terreno. La idea con esto es que podamos tener la misma propiedad, exactamente la misma cantidad de área, sin desperdicio, evitando el gran nivel de desperdicio de material que se encuentra, como habíamos mencionado, a veces en el acero, que se encuentra a veces en la altura de la casa, cuando no son elementos que van proporcional a la, a la, estructura que estamos utilizando para subir, cuando tenemos déficit en el diseño del acero, cuando tenemos una mala distribución de la parte sanitaria, y lógicamente si tenemos una mala distribución pues estamos en un recorrido más largo ok ya tenemos un recorrido más largo para alimentar los baños para alimentar la cocina pues sí vamos a tener mayor cantidad de volumen de material desperdiciado lo mismo pasa con la parte eléctrica si no distribuimos todo el esqueleto eléctrico de una manera coherente, podamos pues tener mayor cantidad de recorrido en distancia y eso va a elevar la cantidad de tubería y en alambre que se va a necesitar. Por eso son de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de preparar el diseño para la construcción.